Vous le savez, depuis l'apparition du coronavirus dans le monde en décembre dernier jusqu'à ce jour, aucun vaccin contre la pandémie n'a été trouvé. It's the journalist's duty to spread this news because the communities depend on us, the society depend on us for their information. And so when, when you don't give them this information, it means we are still endangering ourselves. L'accès à l'information n'a pas toujours été garanti, hein. il n'est toujours pas d'ailleurs pour euh, les journalistes il y a une certaine tentative de rétention d'informations de la part des autorités. Sometimes fake news can, can cause violence peuvent can bring death. During that the, the COVID lockdown and everything, so many fake news they were flying around. Even even in my WhatsApp group, WhatsApp group for journalists, you will see even journalists sharing fake news. Alors les défis sont, sont énormes et les difficultés également. Euh, par exemple, l'obtention de, bonnes infos fiables. Nous savons qu'on est en période de pandémie. Il y a énormément de fake news, d'infodémie qui circulent. Nous sommes dans un monde aujourd'hui où et la production, et la diffusion, et la consommation de l'information bougent à une vitesse euh, très très très rapide. I have to buy my own midget. I have to get my own um, camera, my laptop, everything I have to get myself. And it was a very, very big issue for me. Mm, I started with recording with my phone. As a reporter, I need working equipment and then I need to get paid because <laughs> most times, most since this pandemic, most of the media houses, particularly the private media houses, have been, some have even sacked so, so many of their staff, so many of their reporters. But those of us who have been lucky to still maintain our jobs are not seeing the salaries, we are not being paid. We have families to cater to. We still have these jobs to do because we have to inform the public, we have to inform the society what's happening around us. And we can't just shy away, we can't just shy away from our jobs because there pay. On est obligé de s'adapter à ces réalités et de passer des coups de fil, de faire des interviews téléphoniques, de travailler à distance. Et heureusement qu'il y a ces nouvelles techniques d'information. Ces jeunes gens vont plutôt se retrouver sur euh, Facebook, sur WhatsApp, sur YouTube et sur toutes les autres plateformes pour s'informer. Donc pour le journaliste, le défi, c'est d'aller chercher ces jeunes-là, d'aller chercher ce public-là où ils se trouvent. When you have reliable information in your reports, it will help people to, to trust and know what exactly is happening in the society. L'impact est là, l'impact est énorme et l'impact se sent. Par exemple, nous, euh, nous en Guinée, on a un programme Info Covid-19 qu'on appelle Info Covid-19 qui euh, qu'on produit dans pratiquement euh, les langues les plus parlées de la Guinée. I believe that if we get a lot of funding, we'll get good, good stories, in-depth stories that will make, um, that will bring positive impact to people. Because that's just what I want. I want my stories to bring positive impact to the people in the community.